Hello guys, jom masak! Hari ini Osha nak share sambal ulam belacan cair. Apa yang saya gunakan kali ini ada 6 biji limau kasturi. Saya potong-potong kecil, saya buangkan biji, masukkan sekali dalam uh, chopper kita. Saya masukkan juga ada 10 tangkai cili kecil. Kalau suka pedas, boleh tambah lagi. Tak nak pedas, kurangkan lagi. Ataupun boleh gunakan apa sahaja jenis cili-cili yang pedas-pedas. Ha, berapi dekat <laughs> luar tu, okay? Dan uh, saya gunakan 5 ketul belacan. Uh, saya potong sebesar ibu jari segenggam ikan bilis yang telah pun kita basuhkan kita blendkan bersama. Aa, ah, saya masukkan terus ni dengan serbuk perasa, garam, gula. Ah, tapi untuk blend yang pertama ni saya tak masukkan air sebab kita ada uh, perahan limau itu tadi. Okey, untuk menambahkan sedikit apa kata orang air dalam sambal kita lah. Ah, tapi dia taklah banyak mana pun, enam biji je kan. Ah, okey. Kemudian dah kita kisarkan beginilah hasilnya. Barulah saya masukkan lagi dua tangkai cili besar. Nak masuk lebih boleh, tak nak masuk pun boleh. Terpulang dengan anda. Ini adalah sekadar hiasan supaya sambal kita nampak cantik ada hijau ada merah dekat dalam tu dan kemudian ah, kita kisahkanlah sekejap ha, begitulah hasilnya uh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ha, senang saja nak buat sambal ni jadi jangan lupa untuk uh, last step dia perahkanlah lagi 6 biji limau kasturi so in total 12 biji limau yang anda perlukan untuk sambal ini. Ah, beginilah hasilnya. Masukkan air sedikit kalau anda nak dia cair seperti ini. Senang kan? Okay guys, itu sahaja. So, thank you for watching. I'll see you guys again on my next video. Jangan tak cuba, dah cuba. Jangan lupa untuk tag saya. Don't forget to like and subscribe. Oh my gosh, YouTube channel. Take care guys. Assalamualaikum.